全香港靓女多，咩话？你讲香港靓女多啊？咁大概会点嘅情形，我望你形容下，阿指点我。嗱，沿中云路过，好多靓个鬼火，更风骚千少炮送臭波。 入入上女亦算多。原来香港咁多靓女嘅，Boss 哥，细哥、大佬，我已经花咗五万三千五百三十匹，订好两张太行向听朝八点起飞，T G 六零零号班机落去香港。 八日晚八点九个字返嚟曼谷大京都嘅黄家峰难商务客位飞机票，响香港住响中环干诺道中五号明拉伦东方饭店。你两条 pro 街仔落嚟香港沟女牙阿爷唔好咁讲好冇，我哋有正经嘢做噶，不过办完正经事就会顺手落路烂执翻几件嚟补翻镬金嘅。 各位香港嘅同学，香港同志游行二零一四将会响嚟紧嘅礼拜六，即系佛历两千五百五十七年十一月八日举行。呢个主题系肯定要餐，尊重差异，踢走歧视。我哋班大学生相信人系应该生而平等嘅，每斗友仔都有平等嘅权利去爱人。

我阿爸喊，阿爸喊啦！我个大佬，boss 哥，细个都系一百 percent 值嘅。我哋最能中意雕靓女个系龙，唔该班机老屎忽鬼就千祈唔好打我哋两兄弟主意啦。不过嗰啲养杀嘅豆腐婆就可以试下俾我哋罗碌大炮嚟帮你哋咬翻食嘅。